<laughs> 好，你来再来一次啊！来，我我是你的谁？黄立行，腿又长又细，能跟台北一零一比，穿着高跟鞋。 屁股晃来晃去，好到你了。靶子在我的射程里感到杀气，他把瓦头发往后甩，发现我在狙击，一点都不怕。 露出诡异表情，他就对我眨眼，意思要我跟他去，拉着我的手，带我到他的房间里，我的汗毛都直。 你继续，继续，继续。因为他用言语说了几句，你整个完蛋了，就看着办吧。我要你跪下来，大声喊我爸爸。谁是你爸爸？就看着办吧。 我要你跪下来，大声喊我爸爸。灯光照着我的脸，他的人我看不见，两只手被手铐铐住，在。 头说了一句话：“你到底想干嘛？”一只手就突然出现，把我打了一巴掌，吓一跳，说：“你干嘛？”第二次被打巴掌，我说：“好痛。”第三次被打，只能说。 听到皮鞭响，他说：“你最近很不乖，等下就让你受不了，因为我的双胞胎妹妹要来，你整个完蛋了，就看着办吧。我要你跪下来，大声喊我。” 是你爸爸，就看着办吧。我要你跪下来，大喊我爸爸。我是你的谁？叫出我是你的谁？最近很不乖，需要被我修理，才会知道你坏。 我是你的谁？叫出我是你的谁？最近很不乖，需要被我修理，才会知道你坏。好了，BGM 强行结束。 什么鬼？